Galerinha do Big Falou É o Fox com mais um vídeo Maluco, olha aquele barco monstro, mano Vamos dar play aqui Mano, não, não, não quero Hoje eu ganhei outra conta, tá? Galera É que essa conta eu já tô mais, sabe? Eu tô ouvindo, sabe? Beleza, né? Vamos se preocupar agora em fazer o barco. Mano, que eu vi que esse jogo agora ele, ele tá nos popular, mano. Então eu decidi gravar pra vocês. Galera. Vou colocar um piloto aqui. agora é. Bora dirigir o barquinho. Sai daqui! Sai daqui! Via... Pombo viado! Mano, que pombo gay! Volta aqui, seu filho! Sua vagabunda! Seu lixo! Morri. Mano, esse povo é hack! Tô avisando, é hack! Ah, não, mano. Vou destruir sua vida, moleque! Que esperto! Vou destruir sua vida! destruir sua vida, seu lixo. Ok. Vamos aprimorar o nosso barco, galera. beleza. Agora, eu vou pegar primeiro esse daqui. Eita. Pausou? Não, não. Né? tá. Aqui. Galera, eu vou fazer um mini navio, beleza? Agora vai ser um pouquinho mais... Mais demorado, então... É... Acelera. João. colocar umas proteção aqui, ó. Galera, acho que tá muito puxado pra cá, né? Vamos puxar um pouco mais pra lá. proteção base, beleza? É básico isso daqui. Cara, em todo negócio você tem que colocar isso, galera. Todo barco você tem que colocar pelo menos uma proteção. Beleza? Então, vou colocar steel. Ó, vou colocar nos atos aqui. Um, dois, três quatro. Tá vendo? Colocando assim, ó. Vai criando o barquinho aos poucos, galera. Mas lembrando, galera, não é essa conta que você tem que me adicionar. Lembrando, user sans BR. Ok? Chegou 20? Ah, é. Eu tava level 19. Mano, eu tô muito maiado, Foi mal, tá? tá aqui? Não. Mais esse arma. Né? Galera, eu, eu recomendo você tá fazendo igual eu tô fazendo, tá vendo? Xadrez por xadrez. ele. Agora que nosso barco está bastante protegido, a gente vai... Opa, O Nosso barco pode bugar, galera, lembrando. Você pode vir aqui em Save Bolt. E dar Save. No slot 1. Ok, eu só vejo este barco porque é bom, ok? Galera, eu vou cortar e já tá. volto. isso daqui é perigoso você colocar, ok? Nunca coloque isso daqui. Galera, isso daqui é muito perigoso, tá? Really, o barco vai afundar na hora. Vou comprar, né? galera? Vou colocar mais uma lanterna aqui. Outra aqui. E outra aqui. Tá vendo que tá puxando o peso mais pra lá? Então, tem balancear isso daqui, galera. Fazendo tá o quê? Você já vai ver. Pera aí, galera. Que o meu negócio tá, começou a lagadão. Foi mal, foi mal, tá? Mas, ó, a gente resolve, ó. faz planks. Coloca mais uma aqui. Aí uma aqui. E uma aqui. Tá vendo? Fiz uma escadinha. Agora, galera. Vai ser uma parte meio ruim. A gente vai ter que tirar aqui, ó algum lugar. E eu escolhi aqui. Agora, ele vai pegar o Reinforced Window e vai colocar aqui. Galera, foi mal que meu barco tá meio que bugado, sabe? O jogo é bem bugado, né, mano? Galera, é o seguinte, a gravação bugou e tipo, então, que né, Fiquei com essa. Então, a outra parte da gravação bugou muito e tipo, o áudio tá todo cagado e acho que vocês não vão gostar. E falou! Tchau, tchau!